Vamos começar! Hã? Rapaz, tá corrida, hein? Quero ver quem vai ganhar. Eu tenho quatro paradas, você tem duas rodas. Sai daqui, vai. Sai daqui. Você tá corrida macaco. Tá fedendo muito. Meu Deus, mas que cheiro que fedor. É, bom. Eu piorei. Vai tomar banho. Vai, show, vai tomar banho. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Não, não, não, tá errado. Aqui mesmo. É. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Ih, de novo, meu Deus. Aqui mesmo, é. Aquela letra, aquela letra. Hum, tá gostoso, hein? Delicioso! Hum, esse aqui não comi não. Ih, esse aqui é alemão, hein? Deixa eu ver. Hum, que gostoso, rapaz. Olha esse aqui, olha esse aqui é, é, é italiano. Meu Deus do céu, o que, que, é isso? Mas que delícia! Nham, nham, nham, nham, nham, delicious! Nham, nham, nham, nham, nham, nham, nham. Que gostoso, meu Deus! Agora dá licença que eu vou tomar um banho, tá? Tomar um banho porque... Poderes, Bambandim, Iraci, Caatinga, é o CC, toma um banho. Ai, é, esse banho, meu Deus, que banho gostoso. Nossa, tá muito calor, muito quente. Eu vou entrar na água, me refrescar um pouquinho, porque eu também sou filho de Deus e eu mereço tomar um pouco de banho ai calor, esse calor tá muito quente. Deus me refrescar essa cachoeira. Ai, que delícia. É meu, é meu, eu vi primeiro, eu vi primeiro. Sai, sai da frente, sai da primeira, é meu, é meu, é meu, sai da frente, eu vi primeiro, esse aqui é meu, esse é meu, esse é meu, para, para, sai, sai, sai, esse é meu, eu vi primeiro, eu vi primeiro, esse alpiste é, é meu, sai rapaz. aqui nesse lugar, ninguém tá me vendo. Tô camuflado. Ninguém vai saber que eu tô aqui descansando. Ah, e, e, peraí, epa, peraí. Peraí, tô ouvindo passos. Parece que alguém vindo. Alguém tá vindo. Eu não vou saber que eu tô aqui.